赤尾バカ承知のこの家業赤い夕日背を向けて無理に笑った渡り

つれたおいらの身の果てを泣いてくれるなあの子 流れこの身をふるさとのウるルムかりにおふくろが消えて浮かんでまた消えたその名も Ama Şirin 春に追われし花もちキスしてキスしてキス濡れてどうせおいらの行く先はその名も網走 ひらり光った流れ星燃えるこの海は北の果て聖は誰誰ああ誰誰その名も 網走り真ん中 はるか彼方にゃおほうつく赤い真っ赤な浜なすが海を見てます泣いてますその名も網走湾岸 われ終われこの身をふるさとでかばってくれたかわいい子かけてやりたややさ言葉今の 오이러져 머먼 나라 어느 はるばるやってきたけれど新米新米若にされおいらの出しゃばる ぜ惚れた惚れてくれても幸せにやってやれない北の果て早く見つけろいいやつを やっとが出る顔が出るおいらの名前を教えましょその名も網走